ნალისტური მასალიდან სასახად იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, იმიტომ რომ ქონების წარმომავლობის დასაბუთება არ ხდება, ამიტომ საგამოძიებო ორგანომა უნდა დააღზრან საქმე და დაიწყონ გამოძიება. და მეორე უკვე უნდა დაადასტურონ მკიცებულებებით ნამდვილად კორუფციულ გარიგებებთან გვაქვს საქმე თუ არა, იმიტომ რომ ცალსახა მილიონ ნახევარი კვადრატული მეტრის მიწის ერთი ადამიანის საკუთრებაში არსებობა ძალიან სერიოზულ ეჭვებს იწვევს სწორედ რომ კორუფციულ დარღვევებთან დაკავშირებით და სისხლის სამართლის დანაშაულთან დაკავშირებით.